Before you came round, Herkese merhaba. Bugün bu videoda sizinle beraber çok enerjik, mutlu, güzel bir konudan konuşuyor olacağız. Hayatınızdaki mutluluğunuzu biraz arttırabileceğiniz, çektiğiniz acıları, dertlerinizi de azaltabileceğiniz 4 tane yöntemden bahsedeceğim size. O zaman mutluluk 101 dersimiz başlasın. ki hani özellikle sosyal medya girdiğinden beri hayatımıza tabii ki gerek herkesin hayatındaki kendi dertleri, okulu, işi, iş bulamamamız, aşk bulamamamız vesaire hepimizin farklı dertleri. Ee, ve dediğim gibi böyle sosyal medya hayatımıza da girdikçe ya açıkçası insanların böyle hayattan e, doyum derecesi azaldı. O yüzden de beraberinde tabii ki mutsuzluğu getirdi diye düşünüyorum bu. 7'den 70'e gerçekten bu ara e, herkes mutsuz. Benim daha önce çektiğim derler ve meditasyon videom. Onu da şuraya hemen bırakıyorum. İzlemeyenler izleyebilir. Beğenilmişti ve izlenmişti bayağı. O zaman da söylemiştim. Psikoloji mezunu olduğum için bu kanalda çok fazla kişisel gelişim videosu yapmak istiyorum. Bunlar artacak. Beğenirseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın ki ben de böyle videolardan hoşlandığınızı bileyim. Aslında bugün konuşacağım konu Budizm'in plain and simple diye geçen yani düz, basit, sade gibi anlamları olan kitabından esinlenilerek bahsedilecek. Ben kitabın tamamını okumadım ama e, biraz araştırdım. Siz okumak isterseniz kitabı da buraya bırakıyor olacağım. Alabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bir ara böyle sadelik, sade yaşam, hayatınızı sadeleştirmek gibi konular bayağı e, popüler olmuştu. Hani tabii ki herkese göre değişebilir ama sadelik de mutluluğu getiriyor gibi bir teori var biliyorsunuz. İlgilenenler olursa bu kitabı da tamamen okuyabilirler. Peki yapmamız gerekenler nedir? Arzularımızdan kurtulmak olacak. Bu ne demek? aslında bize hep böyle arzulamak, arzu, tutku bunlar sanki güzel şeylermiş gibi gelir. Ve evet hani kötü bir şey değildir arzu ama aslında iyi arzuyla kötü arzu arasındaki farkı anlamamız lazım. Yani arzu ve arzuya bağlılık. Arzu güzel bir şeydir ama o arzu ettiğimiz şeye bağlanırsak bu kötü bir hale gelir. Ne demek bu? arzuya bağlılık. Yani biz bir şey olmasını istiyoruz ve bu X olduğu zaman ben mutlu olacağım. Bu X olduğu zaman ben başarılı olacağım. İşte bu olduğu zaman hayatım güzel olacak gibi koşullamalar bizi arzuya bağımlı hale getirir. Ve bu da beraberinde mutsuzluğu getirir ve acı çekmeye getirir. Çünkü neden acı çekeriz genelde? genelde istediğimiz bir şey olmaz ve buna kavuşamadığımız, buna ulaşamadığımız, bunu elde edemediğimiz için acı çekme başlar. Acı çekme başladığı zaman da bu bizi tamamen hayatımızla ilgili hayatın kötü genellemesine götürür. Bu da bir sirkülasyona döner, mutsuzluk sirkülasyonu. Peki bizim yapmamız gereken nedir bunu azaltmak için? Biraz önce de dediğim gibi arzunun iyi ve kötü arasındaki farkını anlayabilmek. İyi arzu dediğimiz şey e, zaten hayatımızda var olan, hmm, nasıl diyeyim, sahip olduğumuz bazı şeyleri, yetenekleri, başarıları, işi, okulu, aileyi, sevgiliyi vesaire neyse. Yani birazcık da olsa hayatımızda olduğunu düşündüğümüz şeyleri daha iyi hale getirmek istemek altındaki arzu iyi bir arzudur ama siz eğer hayatınızda hiç var olmayan bir şey sıfır yani hani sıfır hiç yok. Ne onu yapabiliyorsunuz ne onun olma olasılığı var ne yakından uzaktan onun olmasına yakınsınız. Yani hiçbir varlığı olmayan bir his, e, bir iş vesaire neyse o istediğimizde bu arzuya bağlılık oluyor. Çünkü hiç sahip olmadığımız, olamama ihtimali olacak bir şeye biz hayatımızı bağladığımız zaman bu mutsuzluğu getiriyor. Ha de tabii ki de bu demek değil ki hayal kurmayın, bir şeyler dilemeyin ama e, eminim ki bir şeyi arzulamakla bir şeyi hayal etmek arasındaki farkı hepimiz kavrayabiliyoruz. İkinci, hiçbir şeyin birbiri olmadan var olmayacağını unutmayın. Yani bu ne demek? Şu meşhur Japonların yin yang, siyahla beyaz, iyi ile kötü işaretini şuraya koyayım. Bilenler bilmeyenler. Bu klişedir böyle hani iyi olmazsa kötü olmaz. İşte güzel şeyler olmadan kötü şeyler olmaz. Bunlar evet klişedir ama çok doğru. Yani bu gerçekten sadece iyi ya da sadece kötü bir yaşam olmaz sadece iyi ya da sadece kötü bir olay olmaz. Her şeyin içinde aslında hem iyi hem kötü vardır. Zaten mutlu olmak için bunu kabul etmemiz lazım. Önemli olan bu. Ee, ve şöyle bir şey var ki hani hayatımızın iyi ya da kötü olduğunu ya da yaşadığımız şeyleri iyi kötü olarak sınıflandırmayı biz anlamlandırıyoruz. Yani biz e, bunu anlamlandıran iyisini kötüsüne karar veren aslında tamamen biziz. Olan olay değil. Bunu algılayış bi şey, biçimimiz. Ve burada daha mutlu olmak için yapmamız gereken şey ise herhangi bir şeyi anlamlandırırken anlamlandırmak ne demek? Yani şu an bu durum iyi, bu durum kötü, şu an iyiyim ya da kötüyüm. Aklınıza gelecek herhangi bir şeyi anlamlandırırken, bunun iyi mi kötü mü olduğuna karar verirken bunu bugününüze göre yapmanız lazım. Yani tam şu anınıza göre bunun anlamını biçmeniz lazım. Asla ama asla geçmişte olan bir şeyle karşılaştırıp ya da gelecekte olabilecek bir şeyi hayal edip işte idealize ederek onunla karşılaştırmak değil tamamen bugününle e, bugünün şartlarıyla karşılaştırmak. O zaman e, inanın bana mutluluk otomatik gelecek. 3. Bu üçüncü yöntem birazcık bilimsel bir yöntem olacak. Bilimsel olarak şöyle bir şey var ki insanın aslında üç tane beyni var. Bunlardan bir tanesi hepimizin zaten bildiği gerçek beynimiz yani kafamızın içinde bulunan. İkincisi kalbimizdeki beynimiz, vicdanımız vesaire. Ee, kalbimiz, vücudumuza bakan, kan pompalayan merkez, herkes nasıl adlandırılırsa Oradaki beynimiz ve üçüncüsü bağırsağımız. Çünkü biliyorsunuz ki bu ikinci beyin bağırsak olayı çok fazla kitap var, çok fazla bu ara araştırılıyor. Gerçekten artık psikolojik olarak bağırsağımızın sağlığıyla psikolojik durumumuzun ne kadar bağlantılı olduğu kesinlikle kanıtlandı. Peki beynimiz yani normal beynimiz bizden ne ister? Dinlenmemizi ister. Mental olarak egzersiz yapmamızı ister. Onu kullanmamızı ister meditasyon yapmamızı ister. Kalbimiz ise diyet yapmamızı ister, sağlıklı beslenmemizi ister, hareket etmemizi ister, spor yapmamızı ister. Bağırsağımız ise doğru yiyeceği almamızı ister, iyi su tüketmemizi ister. Probiyotik e, maddeleri, yiyecekleri hayatımıza sokmamızı ister. Kendimizi sevmemizi ister. Yani İngilizce'de self love diye geçen kendinize olan sevgi ki bununla ilgili ayrı bir video gelecek ve stres düzeyimizi azaltmanızı ister. Sonuç olarak eğer biz bu üç beynimizin bilimsel olarak isteklerini karşılarsak mutluluğumuzu otomatik olarak arttırmış oluyoruz. Çünkü bunu şey gibi düşünün. <laughs> Hani ben bunu şey gibi hayal ediyorum. Sims oynamışızdır hepimiz. Sims oynarken böyle e, altta çıkar işte tuvalete gitmesi lazım. Acıktı, mutsuz. ilişkiye ihtiyacı var. Arkadaş edinmesi lazım ve kırmızı yanar aşağıda şeyler. Ve siz onları e, onun için yarattıkça Sims'inizin e, ibareleri yeşil hale gelmeye başlar. Ve o iyi olmaya başlar, mutlu olmaya başlar. Aslında gerçekten bu böyle. Hani büyük ihtimal bunu da e, gerçek hayattan aldıklarını düşünüyorum. Gerçekten böyle çünkü. Biraz önce de dediğim gibi siz bu ihtiyaçlarınızı üç beyninizin karşıladığınızda otomatik olarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir biçimde mutlu olacaksınız. Ve dört, başka insanlarla bağlantı kurmak. Hani bu da böyle kulağa herkesin dediği bir şey gibi gelir ama aslında buradaki önemli şey mutlu olmak için kaliteli bağlantı, kaliteli ilişki kurmak. Yani şunun altını çizmem lazım ki burada katiyen söylemeye çalıştığım şey çok arkadaşınız olması, çok çevreniz olması, herkesle iyi geçinmeniz değil. Bağlantıyı kurduğunuz insan sayısı minimum da bile olsa, çok bile az olsa o sahip olduklarınızın kalitesinin yüksek olması lazım. Eğer siz yanınızda mutluluğu getirecek, enerjinizi yükseltecek, sizin iyiliğinizi düşünecek, sizi iyi hissettirecek insanlar barındırırsanız sizin mutluluk düzeyiniz de her geçen gün artacaktır. Ama kalitesi iyi olmayan, e, sizi aşağı çeken ilişkiler ise her gün mutluluğunuzu azaltacaktır. Kaliteli ilişkinin katiyen böyle net belli bir yöntemi yok. O yüzden sizin için kaliteli ilişki kurmak nasıldır? Nedir? Ya da sizin için kaliteli ilişki nedir? Bunun yollarını arayın ve gerçekten kendiniz için neyin doğru olduğunu düşünün. Ve ona göre ilişkilerinizi eleyin, çoğaltın, azaltın. Ama benim tavsiyem bir elekten geçirin. Evet, e, bugün bu videonun sonuna geldik kısa ve öz bir şekilde size hayatınızdaki mutluluk düzeyinizi arttırabileceğiniz 4 tane yöntemden bahsettim. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın ki ben de bundan sonra daha çok böyle video çekeyim. Ee, kanalıma da abone olmayı unutmayın çünkü bundan sonra bu kanalda mutluluk, motivasyon, e, hayata dair bir sürü video gelecek. Beraber bu tarz bir sürü şeyden sohbet ediyor olacağız. Bugünlük Mama, I'm Bye bye.